alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu mu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da kasance a cikin wannan lokaci mai dumbun albarka kada ku manta da ku yi subscribe kinmu a channel kinmu mai albarka mun gode da farko sunana mustapha abakar zarmu tv kada ku manta ku yi mun subscribe akwai tagwayen tashoshinmu irin su da margo tv da mana tv kada ku manta don ku ziyarce su ba ku daure ku je ku yi musu subscribe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da wuni da fatan kuna cikin koshin lafiya suna na Yusuf Alzarmawi kuna tare da tashar da Marbu TVZ a yau mun gayyato muku babban bakonmu kuma abokin aikin mu zamu tattauna game da wata yarinya da ta yi cin mutunci ko kuma ɓatanci ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam jiya alhamis a garin sokoto a nigeria insha Allah to za mu tattauna game da e, wannan batu insha Allah e, mu bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallonmu da sauraronmu mu da warhaka farko sunana Mustapha Habu Zarmo to malam Mustapha muna yi maka barka da zuwa eh, bisa wannan gayyata da muka yi maka insha Allah muna godiya sosai to malam Mustapha abinda eh, muke so zamu yi magana akan shi a jiya Alhamis a Najeriya jihar Sokoto an samu wata yarinya da ta yi batanci game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar su 'yan makaranta ne kamar an zo an suna da wani gurub ne nasa na 'yan makaranta to kuma ana ta turowa abubuwa da yawa da wanda suka shahi karatu da sauransu to da aka turo wani abu da ya shahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta huto take cin mutunci da batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sakamakon wannan batanci da ta yi matasa suka fusata suka eh, hallaka wannan yarinya to kuma sai mu ce alhamdulillahi alhamdulillahi muna jinjina muna jinjina ga musulmi ga baki ɗaya wanda suke najeriya sannan kuma muna jinjina ga nan. Eh, bayan Allah za mu ce waɗanda suke sokkoto, wanda suka hallaka wannan yarinya take yanke tunda dama shari'a musulunci ta yi bayani duka mutumin da ya yi batanci ko cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kisa ne ya kamata ya sannan kuma yanzu eh, wannan lamari da muke ciki na duniya za a ce ga baki daya idan mutum ya yi laifi ko yi wani abu makamancin wannan idan ya shiga hannun hukuma to hukuma babu wani mataki da za su ɗauka a kai za a ce an kai shi gidan kaso kuma a yi ta shan abin a yi ta shan abin har sai abin ya huta daga ran mutane wata rana ba ku da labari sai dai a ji an saki wannan mutum to eh, sai aka samu kuma wasu eh, marasa mutunci mu ce mutane yan kudu inda suke kiristoci su ma suka fito suke cewa a ai bai kamata ba yane ne za a yi yarinya ta zo ta yi magana a zo a kashe ta kuma alhalin an taɓa samu a a kudancin najeriya akwai wani samari da ya taba fitowa ya zangi fafaroma nan da nan wasu fusatattun matasa suka zo suka hallaka wannan matashin ba a ce ba komi sannan kuma wannan yarinya da aka hallaka akwai ƙungiyoyi daban-daban kan na kiristoci kan na sauran ƙungiyoyi daban-daban wanda suke na kare haƙƙin ɗan adam da turaya da sauransu suna yin magana cewar dan me aka kashe wannan yarinyar, kuma alhalin an sha kashe musulmai masu ɗimbin yawa a zuwa kashe hamsin ɗari ɗari da wani abu ɗari biyu amma